Ich würde nichts eintragen, weil ich nicht als äh, Individuum persönlich meine Persönlichkeit auf Facebook äh, veröffentlichen müssen möchte. Was anderes wäre es, wenn ich äh, als äh, Projekt, als äh, Initiative agiere auf Facebook, aber als ähm, ich, als Shirin, würde und habe nichts eingetragen. Das ist mir wichtig.